Y exiliar el freno apático dentro de un sueño errático Plástico silencio donde susurra mis labios Dentro de la tortura quieres vivir sin libertad Atrapado en la espesura de esta jungla de metal Quiero escapar Rumbo a mi valle querido Al abrigo de los vivos entre olivos bendecidos Por la diosa Gaia Que conjura cada día con cariño a la mañana Una nueva melodía que me excita Presta mi conciencia dinamita Dejándome tirado por el prado de una ermita Ozando las aceites en busca de las lomices que oxigenen las esencias, al brotar días felices y abierto el templo de mis pensamientos voy a darle cuerda a mis sentimientos y a buscar en mis tripas el santo convento donde un viejo responde a todos mis lamentos desde dentro salen las frases de mi mano Invoca las cual conjuro de este buen anciano es inhumano el dolor que provoca este doctor atroz conjurador de versos atormentados y otras veces estudiano como los rayos de luna curativo como una canción de cuna Un cuento de cuentos mentales que dibujan Sin saberlo tu cuaderno poesía desnuda y ayuda Tener a pipas a mi lado Maestro ejecutor, productor de esta voz Desde el barro escribimos nuestros textos sagrados incansables narraremos aunque de las manos Va a vivir cada segundo en busca de nuevas preguntas Cansado de siempre las mismas respuestas difuntas Quiero que mi vida fluya libre sin excusas Fumando y bebiendo en el Olimpo con mis musas Flipando en el cielo con el morado Buscando el mechero, me lo han picado Pero bueno, da igual, el sol me presta un dedo El asteroide me da un cráter para usar Amazonas, mi pulmón de compañero Condenado a ser desierto al servicio del dinero Por eso yo me pierdo entre los brazos de Afrodisía Venus me acaricia mientras huyo de cefeo Nadando entre galaxias, huyendo de la asfixia La tinta será toda la realidad cerveno